Salut, salut J'espère que vous allez bien. Euh, je suis très ravie de vous retrouver pour eine neue Video. Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch wieder zu sehen für ein neues Video. Heute schauen wir uns die Verneinung an, also den zweiten Teil der Verneinung an. Sehr bien, Bezeichnung im Französischen aus zwei Wörtern besteht, ja, aus ne und pas. Äh, und ne und pas umschließen immer das konjugierte Verb. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, je suis chinois, und wir wollen das verneinen, dann müssen wir sagen, je ne suis pas chinois. Oder wenn wir sagen, il veut partir, elle will wegfahren, dann verneinen wir so, il ne veut pas partir. Ja? So, heute schauen wir uns zuerst die Verneinung bei den zusammengesetzten Zeitformen an. Die, zusammengesetz die zusammengesetzten Zeitformen im Französischen sind zu... Mann, ich kann nicht mehr reden. <laughs> Die zusammengesetzten Zeitformen im Französischen sind zum Beispiel das Passé Composé, äh, das Plus que Parfait oder das äh, Conditionnel Passé zum Beispiel. Wir nehmen zuerst ein Beispiel im Passé Composé. Vous êtes monté dans le Bus, seid hier in den Bus eingestiegen, ja, wir verneinen und das ergibt, wenn man antwortet, Non, nous ne sommes pas montés dans le Bus. Die Verneinungswörter ne und pas umschließen nur das konjugierte Verb somme. Zweites Beispiel, wenn man fragt, tu es arrivé à 10 heures, bist du um 10 Uhr angekommen? Und man verneint, wenn man antwortet, non, je ne suis pas arrivé à 10 heures. Nur das, <laughs> nur das Hilfsverb être ist hier umschlossen von der Verneinung, also von den Verneinungswörtern ne und pas. So, wir schauen uns jetzt die Verneinung des unbestimmten Artikels im Französischen an. Den unbestimmten Artikel im Französischen kennt ihr schon, aber ich werde noch ein Video darüber machen. Es ist un für männlich, ja, une für weiblich und für die Mehrzahl de, ja, also des, ja, de. Das, aber ich mache ein Video darüber noch. Wenn ich frage, tu prépares une salade, bereitest du einen Salat zu? Ja, tu prépares une salade und ich verneine wieder den unbestimmten Artikel Non, je ne prépare pas de salade. Noch ein Beispiel. Elle a un chat. Ja, elle a un chat. Wir sagen nicht, non, elle n'a pas un chat. Nein, wir sagen, non, elle n'a pas DEUX chats. Ok? Non, elle n'a pas DEUX chats. Un verneint, also un als ähm, unbestimmten Artikel verneint wie zu de. Und Ein letztes Beispiel, wir nehmen jetzt den unbestimmten Artikel in der Mehrzahl. Vous prenez des croissants? Ja, wir können nicht antworten so, non, nous ne prenons pas des croissants, non. Wir sagen, non, nous ne prenons pas de croissants. Nun, wir schauen uns die Verneinung des äh, Teilungsartikels an. Wir hatten das noch nicht gemacht, aber der Teilungsartikel im Deutschen sagt man zum Beispiel Brot, ja, ich kaufe Brot, aber im Französischen, wir brauchen immer einen Artikel für die Sachen, die man nicht zählen kann. Ich mache natürlich ein anderes Video extra dafür, für dieses Thema, aber jetzt nur um euch zu zeigen, dass man das auch nicht anders, äh, dass man das auch anders benennt <laughs> im Französischen. Also wenn wir sagen zum Beispiel, tu achètes de la confiture, ja, und ich will antworten und verneinen, dann sage ich Non, je n'achète pas de confiture. Ja? Also ich kann nicht sagen Non, je n'achète pas de la confiture. Nein, der Teilungsartikel, hier ist der, hier ist der Teilungsartikel de la, also wird auch verneint zu de. Und ein letztes Beispiel, vous voulez du pain? Das hatte ich vorhin schon gesagt, man sagt nicht einfach Pain im Französischen, ja, das Brot im Französischen heißt Le Pain. Aber, <clears throat> Entschuldigung, das Brot im Französischen heißt Le Pain, aber wenn wir jetzt sagen, äh, ich will Brot kaufen, ich esse Brot, ich kaufe Brot oder ich nehme Brot, man muss es immer sagen mit dem Teilungsartikel und der heißt dann du pain. Ja? Also, wenn ich sage zum Beispiel, vous voulez du pain, ja, wollt ihr Brot, ich will verneinen und sagen, nein, wir wollen kein Brot, dann kann ich nicht sagen, non, nous ne voulons pas du pain, nein, das geht nicht im Französischen, dann muss ich da auch sagen, non, nous ne voulons pas de pain, also mit de wieder verneint, so wie vorhin, ja, also merkt euch das, der unbestimmte Artikel sowie der Teilungsartikel, die werden alle zu de verneint. Es gibt nicht nur ne pas im Französischen, es gibt ne jamais, ja, das heißt nie, ja, es gibt auch ne plus, das heißt nicht mehr, ja, und sie werden genauso, ähm, also ne jamais und ne plus werden genauso angewendet wie ne pas. Wenn ich zum Beispiel sage, vous voulez du pain, ja, wollt ihr Brot, und ich will antworten, nein, wir wollen kein Brot mehr, dann sage ich, non, nous ne voulons plus de pain, ja, also es, ist, es hat die gleiche Stellung wie bei ne pas. Wenn ich zum Beispiel sage, tu manges des crêpes und ich will antworten, nein, ich esse nie crêpes, dann kann ich sagen, non, je ne mange jamais de crêpes. Und nicht überrascht sein, in Frankreich, ähm, da werdet ihr fast nie den ersten Teil der Verneinung hören, wenn die Franzosen sprechen. Wenn sie zum Beispiel sagen, ähm, normalerweise sagen müssen, ich habe keine Zeit, je n'ai pas le temps, ja, so heißt es, je n'ai pas le temps. Das werdet ihr aber nie hören. Sie sagen immer, j'ai pas le temps, ja, das heißt, das Nö fällt einfach weg. Oder sie wollen sagen, ich n'aime pas le chocolat, da werdet ihr eher hören, il aime pas le chocolat. Also das Nö fällt fast immer weg in der gesprochenen Sprache. Außer natürlich bei den Politikern, die reden oder im Fernsehen, die Journalisten. Sie werden das <laughs> natürlich nicht machen. So, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors un pouce bleu. Ähm, ça me ferait énormément plaisir. Das würde mir sehr gefallen. Et das Abonnieren würde mir sehr gefallen. Dann, dann sage bis bald. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.